бир калыпта кыймылды тамчылаткыч орнотулган кыймылдуу арабага эксперименттен байкоого болот тамчылаткычтан үзүлтүксүз аралыкта тамчылар түшүп жатат тамчы жолдорунун ортосундагы аралыкты өлчөө менен алардын бирдей экенин көрө аласыз бул араба тегиз жылып жатканын билдирет